Just my love, just dort and say love. Just my love, just dort and I love. She doesn't do tayo, she doesn't do tayo. She makes чи миний и хажууд би чамаг ширтэй бүрхэг тэнгэр ширтэх тусам мойтгартай бүх зүйл цаг хугацаагаар хэмжигдэх нь гонигтай бүх зүйл утгартай бүх зүйл гони